Beni gerçek gücümü sergilemeye zorlayabilecek misin Cankancım? Önemli olan her şey bu. Ben her zaman gerçek gücüneyim buradan. Oo. Oh, oh, dur. <laughs> lan oturuyordum, lan oturuyordum. Aa aynı takıma geçtik bir saniye.